鸣人，垃七八。 Brasil. 八零八零，八零干你们这臭八小了！靠边，八七八，你在干嘛？八七八干你，他妈的！ 麻烦各位再降低您的音量，配合警方临检，谢谢。听到吗？马二放歌，给你美的表演，我就卡哥，卡上啊。活动这么快，现在我当彩排了。妈有种来，我快乐呀！我真的表示别无快乐了，敢不敢来吗？敢不敢来吗？快点！哈巴大起了，拉，没得拉。 指したのは